בואו נדבר רגע מה שקורה במדינה המטורפת שלנו. הפוליטיקה הישראלית כבר לא משרתת את העם. הציבור איבד אימון בנבחרים שלו ובשיטה. ובכן, יש שיטה חדשה. כמעט לכולם יש סמארטפון או מחשב, אז למה שלא נוכל להשפיע על מה שקורה בכנסת בעזרת אותה טכנולוגיה? כל העם היא מפלגה לדמוקרטיה ישירה. ונעבוד כמפלגה בשיטה שבה אתם מחליטים במה המפלגה תעסוק. באילו נושאים נהיה בעד, באילו נושאים נהיה נגד. כל נושא עולה לדיון והצבעה על ידי חברי המפלגה, וככה מקבלים את ההחלטות. השיטה הזאת מתקיימת כבר באוסטרליה, ספרד, איטליה ועוד כמה מדינות. אנחנו כמפלגה מתחייבים לקדם את חוק משאל עם. חוק משאל עם יכלול שלושה חלקים. הראשון, אישור חוקי יסוד. כל חוק יסוד שתחוקק הכנסת יאושר במשאל עם. שתיים, פסילת חוקים שחוקקה הכנסת שאינם משרתים את הציבור. מספר 3, יוזמת חקיקה של הציבור שתאפשר לעמותות, ארגונים ואנשים פרטיים ליזום חקיקה. הגיע הזמן להתקדם. אנחנו נצליח, אבל אנחנו חייבים את העזרה שלכם. בפעילות, בתרומה, בהתפקדות, בכל דבר שאתם חושבים שיוכל לעזור לנו. כל תרומה כזו או אחרת, קטן כגדול. בואו איתנו. את הכסף שנאסוף נשקיע בפרסום, מימון אנשי מקצוע ושיפור המערכת הדיגיטלית שלנו. כולנו מתנדבים ועזרתכם קריטית עכשיו. אנחנו כבר במאה ה-21. הצטרפו אלינו, ביחד נשנה. פוליטיקאים לא הביאו את השינוי הזה. רק אנחנו, העם, נביא. take it to the mic. This revel.